Por casualidad yo vi su anuncio de reclutamiento y me preguntaba si aún siguen buscando integrantes. Ya veo, menos mal. He pasado mucho tiempo buscando a alguien justamente como tú. Mientras más fuerte arda mi cosmos, más fuego y viento crearás. Oye, ¿estás yendo lento para que Rusev gane? Y nosotros estamos muy confundidos. Dos veces vino el demonio y dos veces ustedes ganaron. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo reitero, será un placer trabajar contigo. <laughs>